Bon dia, ninjas! Avui ens hem desplaçat a la Masella per veure la pista blava La Cova. Comença a Cap del Bosc, a la Cota 2100, i baixa fins al peu del telecadira Jumbo Tossa, porta d'entrada a la part alta de l'estació. Per arribar a la cova hem d'agafar la pista d'enllaç Les Fustes, en direcció est. Es tracta d'un pas estret, freqüentat per debutants, esquiant, respecte ninja, La part superior de la pista és molt ampla i és origen de molts altres recorreguts. De seguida arribem a un breu desnivell, que no suposa cap dificultat. Vigileu amb els esquiadors que s'incorporen des de la pista vermella a les gralles, a la vostra dreta! La cova és el traçat de la dreta, al fons. De seguida penetra el bosc, símbol de Masella, i baixa protegida per la paret del cingle. Si estàs atent, veuràs la cova que dóna nom a la pista, Tot el traçat compta amb innivació artificial, de manera que es pot gaudir durant tota la temporada. La protecció del bosc i l'orientació nord asseguren una bona qualitat de neu. Manté-te a la dreta i segueix el recorregut a través del bosc. Al fons trobaràs el peu del telecadira Jumbo Tossa, que puja a la cota 2500, sostre de l'estació. Sens dubte la cova és un bon lloc on escalfar les cames abans de pujar a reptes més ninja. I fins aquí la cova, a Masella. Gràcies per seguir-nos, ninja, i fins molt aviat!